Thank guys. Ayan, at uh, na-mix na natin ng maigig eh. At nakita nyo naman, no? Ang uh, pagkakayari ng ating uh, uh, dinakdakang Ilocano. At sundan nyo lang guys yung uh, uh, ginawa ko kung paano ko linuto, paano ko inano, uh, sinangkap upang sa ganon na uh, matikman nyo yung uh, recipe ng uh, uh, dinakdakang Ilocano. Ngayon, panahon na upang sa ganun eh, tikman naman natin. Ayan guys, talaga, kain muna tayo. Tikman natin itong uh, dinakdakang uh, uh, Ilocano. At uh, kumuha na kayo ng uh, plato nyo dyan upang sa ganun eh, matikman nyo rin. Ayun mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo ngayon sa video vlog natin at maraming salamat sa panonood nyo. Ayan, at uh, gumawa na rin kayo ng uh, dinakdaang Ilocano para matikman nyo yung uh, dinakdaang Ilocano ng mga Ilocano. Hanggang sa muli mga kaibigan, no? Peace up! Bye! Lakay Pinoy Tracker